Përshëndetje miq, mirë se u takuam në këtë mësim të ri. Siç edhe e shihni, tema e sotme lidhet me mësimin e parë hyrës të një kategorie të re mësimore, të një kategorie të re mësimore, që do të do të titullohet matematika në syrin e informatikës. Është do jetë një kategori e re mësimore, një playlist e re mësimore ku do shihen ushtrime të ndryshme, ushtrime tipike, të vështira, ushtrime logjike, pra të ndryshme në fushën e matematikës dhe do të shpjegohen pikërisht nëpërmjet IT-së, nëpërmjet teknologjisë, pra teknologjisë së informacionit. Atëherë mësimi i sotëm lidhet pikërisht me zgjidhjen e një ushtrimi ë që konsiderohet si një ndër ushtrimet më të vështira që ra në gjeometri në provimin e maturës për vitin të vitit shkollor 2018-2019 në lëndën e matematikës. Ky ushtrim thotë të gjendet syprina e trapezit dybrinjënjëshëm me krahë të barabartë kur jepet diagonali AD që formon me bazën e madhe këndin 45 gradë. Si do të veprojmë? Pra ne këtu shohim që AB dhe CD janë të barabarta dhe këto janë krahët e trapezit. Ky është trapez dybrinjënjëshëm, diagonali AD. D ja këtu ne nuk po e japim me shifër, nuk na intereson shifra, që mund të jetë në centimetra, metra, nuk ka rëndësi, ndërsa këndi që formon kjo diagonale me bazën AD është pikërisht një kënd 45 gradë. Si do veprojmë për zgjidhjen e këtij ushtrimi? Atëherë konkretisht ne jemi duke punuar në Google Slides, pra ne po prezantojmë online nga aplikacioni i paketës Google, Google Slides. Paketa Google na ofron mjaft mundësi, mjaft aplikacione për të ndërtuar objekte gjeometrike, për të prezantuar etj etj. Si do veprojmë? Atëherë kalojmë pa humbur kohë pikërisht në zgjidhjen e këtij problemi. Gjëja e parë që do bëjmë, do ndërtojmë apo vizatojmë elementet që shërbejnë për zgjidhjen e problemit. Pra, nga kulmi C, heqim pikërisht pingulen mbi bazën e madhe AD. Heqim këtë pingule. E njëta gjë dhe nga kulmi B. Heqim pingulen BM, në këtë rast ne mund të themi që CN dhe BM janë largesa ndërmjet dy brinjëve paralele, por njëkohësisht janë dhe brinjët përballë një drejtkëndëshi, dhe ato janë të barabarta me lartin H të trapezit. Por, ne do ndërtojmë, kjo është gjë e parë që do bëjmë, do të theksuar që kjo lartia është kyçi i problemit, kyçi i problemit i zgjidhjes së këtij problemi është shnuar me ngjyrë të kuqe të theksuar. Ndërtojmë dhe elemente të tjerë. Baza e vogël është pikërisht BC. Po BC është e barabartë me MN. Pra, MN e barabartë me BC e barabartë me b-në e vogël. Kalojmë gjithashtu tek elementet e tjerë. Gjithashtu këndi ACN është një kënd i njëjtë me këndin NAC. Pra barabartë me 45 gradë, sepse jemi në një trekëndësh këndrejt, trekëndshi ANC është një trekëndësh kënddrejtë, ku njëri nga këndet e ngushta është 45 gradë, si rrjedhojë dhe këndi do të jetë i barabartë me dyzet e pesë gradë. Ndërsa vetë baza e madhe AD do të jetë e barabartë me bazën e vogël, pra MN plus AM plus ND. Pra AM plus MN plus ND X që kemi shnuar në verte, po pse edhe këtë tjetrën e kemi marrë X do ta shpjegojmë për arsye të kongruencës së dy trekëndëshave AMB dhe CND. në dy trekëndëshat janë të është është i njëjtë, atëherë të dy trekëndëshat janë kongruentë. Dhe si rrjedhojë, si rrjedhojë e kongruencës do të rrjedhë edhe që AM është e barabartë me ND. Besoj se jemi të qartë. Le të kalojmë pa humbur kohë në në zgjidhjen analitike, pra me anë të ekuacioneve dhe të shprehim pikërisht do dali kjo. Kjo syprinë Për zgjidhjen analitike të tij ne kemi përdorur pikërisht aplikacionin Microsoft Office Word, pjesë e paketës Microsoft, për faktin e thjeshtë sepse ky ofron pikërisht ka është integruar në këtë aplikacion equation, ja ku tek insert, te tabi insert, në symbols ne kemi pikërisht equation dhe simbol. Këtu ne mund të përdorim të gjitha llojet e formulave matematike, shprehjeve etj etj. Për shembull, nëse do editoj pikërisht në një formulë, këtë e kam bërë pikërisht me anë të equation, shkojmë te Design dhe në Design këtu kemi pikërisht gjithë opsionet e duhura për sa i përket shprehjeve, ku këtu kemi një thyesë dhe tipet e ndryshme të thyesave, si mund t'i shprehim ato, diferenciale e kështu me radhë, këtu kemi eksponencial, rrënjë me tregues në, tipet e ndryshme, integrale, shumator, kllapa gjarpërushe rrethore, sinus, e kështu me radhë, limite. Por, gjithashtu për sa i përket operatorëve dhe simboleve të ndryshme, kemi mathem, mathem, basic mathematics, pra bazat e matematikës, hapim nënkategoritë, pra shkronjat greke të caktuara, ja ku kemi shkronjat greke, alfa, beta, vita, gama e kështu me radhë. Kemi pikërisht operators, operatorët, kemi vektorët, arrows, shigjetat e ndryshme, e kështu me radhë. Simbolet gjeometrike, e kështu me radhë. Pra, unë mjafton të editoj në një formulë dhe mund të ndryshoj atë në qoftë se kam bërë një gabim pikërisht nëpërmjet këtij editori. Për këtë arsye kam përdorur aplikacionin Microsoft Office Word 2010. Atëherë si kemi vepruar për të zgjidhur këtë ushtrim? E shpjegojmë atë nga ana analitike. atëherë në krahun e majtë pra kemi pikërisht objektin tonë gjeometrik jemi në google drawings jemi online në krahun e djathtë kemi pikërisht aplikacionin në word shpjegojmë zgjidhjen nga ana analitike sipërfaqja e çdo trapezi formula bazë e llogaritjes së syprinës së trapezit jepet pikërisht me anë të kësaj formule pra e mesme aritmetike e bazës madhe me bazën e vogël Shumëzuar kjo për lartësinë H. Ne elementet i shpjeguam gjatë ndërtimit dhe të këtij objekti, kështu që tani gjithçka është e qartë. Atëherë ose ne themi bazë e madhe plus bazë e vogël pjesëtim për dy herë H. Ku ne kemi pikërisht nga të dhënat që AB barazi me CD, AB barazi me CD që janë krahët e trapezit dhe BC barazi me MN barazi me B. BC barazi me MN e barabartë me B ku sepse CN është barabart me BM, pingule me bazën e madhe AD. Katërkëndëshi B, C, N, M, mund të arsyetonim dhe kështu është një drejtkëndësh dhe në këtë drejtkëndësh pikërisht brinjët janë dy nga dy, brinjët përballë njëra tjetrës janë dy nga dy të barabarta. Pra, ne nxjerrim si konkluzion që MN është e barabartë me BC e barabartë me bazën e vogël dhe kjo është një pikë kyçe. Trekëndëshi ANC marrim trekëndëshin ANC, është pikërisht një trekëndësh kënddrejtë, me kënd të drejtë këndin ANC. Atëherë, këndi ANC është kënd 90 gradë dhe këndi CAN dhe e barabart me këndin NCA, e barabart me 45 gradë. Në një çdo trekëndësh kënddrejtë, meqenëse një kënd i ngushtë është 45 gradë, atëherë edhe këndi tjetër do jetë i barabart me 45 gradë. dhe kjo është një kleckë një kyç i ushtrimit sepse duke shfrytëzuar marrëdhënie trigonometrike në trekëndëshin këndrejt pra ne kemi trekëndëshin ANC që është një trekëndësh këndrejt ky kënd në kulmin A pra është 45 gradë kënd në kulmin C është 45 gradë atëherë nga kjo rrjedh që kemi një trekëndësh këndrejt dybrinjënjëshëm ku CN është e barabart me AN pra NC mund të thoshim e barabart me AN e barabartë me lartësinë h të këtij trekëndshi. Dhe me duke shfrytëzuar marrëdhënien trigonometrike në trekëndshin këndrejt, ne do kemi pikërisht që raporti çdo kateti me i çdo kateti përballë një këndi të caktuar me hipotenuzën do të jetë e barabartë me sinusin e këndit përballë këtij kateti. Nga kjo themi që h-ja do të dalë e barabartë me hipotenuzën që në rastin tonë është diagonalja e trapezit D që shumëzon sinusin e këndit dyzet e pesë gradë. Pra D herë sinusin e këndit dyzet e pesë gradë. Ku sinusi dyzet e pesë gradëve është i barabartë me rrënjë dyshit përmbi dy. Si mund t'i mbajmë mend këto sinusë? Ne kemi që sinusi i tridhjetë gradëve janë disa pika, disa kënde standarde që ku bëhet gjetja e këndeve sinusë dhe kosinusë, nga kjo ne mund të gjejmë fare thjesht pra nga e anasjellta, pra kosinusi do të ishte kosinusi 30 gradëve rrënjë treshit përmbi 2 është më i madh, i 45 gradëve rrënjë dyshit përmbi 2, 60 gradëve një e dyta dhe kosinusi 90 gradëve është është 0. Kosinusi 0 gradëve është 1, sinusi 0 gradëve është 0. Pra kjo është lidhja, por dhe në qoftë se nuk e mbajmë mend, ne në Google, pra në internet kemi mjaft sajte, mjaft aplikacione, mjaft websajte që na sqarojnë mjaft mirë për këtë gjë, për shembull një e tillë kalojmë pikërisht në një aplikacion online, kemi kërkuar në Google në adresën mathway.com, trigonometri. Ne këtu kemi pak a shumë imitimin e një makine llogaritëse digjitale, ku shumë bukur mund të gjejmë këndin. Për shembull, ë mjafton që të themi sinus i 45, sinus i 45, klikojmë te gradët dhe sinus i 45 gradëve doli dhe këtu pak më parë enter ose po të klikojmë pikërisht Te kjo shigjet, te kjo opsion, ne kemi pikërisht këtë find the exact value using trigonometric identities, pra exact form dhe na del pikërisht rrënjë dyshit për mbi 2. Përgjigja që kemi dhënë atje është më se saktë, kjo rrënjë dyshit për mbi 2, kjo na intereson, nuk na intereson shifra decimale. Atëherë, pasi është e qartë kjo gjë, kalojmë pikërisht tek zgjidhja jonë analitike. Pra, kemi gjetur pikërisht ë kalojmë të objekti ynë gjeometrik. Po. Kemi gjetur pikërisht këtë kemi gjetur kemi gjetur pikërisht lartësinë, lartësinë h, pikë kyçe e ushtrimit, lartësia h, e barabartë me d herë rrënjë dyshit përmbi dy. Baza e madhe, si mund të shprehesh, baza e madhe B, është pikërisht e barabartë me AD. AD-ja jepet si shumë me AM plus MN plus ND. Dy trekëndëshat, trekëndëshi AMB, AMB dhe trekëndëshi CND, që na formohen pikërisht nga heqja e pinguleve nga kulmet C dhe B, këto janë trekëndësha kongruentë, për faktin e thjeshtë sepse kanë hipotenuzat e njëjta, por kanë gjithashtu dhe një katetë të barabartë, pra BM baraz me CN, CD baraz me BA që janë hipotenuzat nga këto rrjedh, këto janë trekëndësha kënddrejtë, nga kjo rrjedh që këta dy trekëndësha janë kongruentë. Dhe kjo është një pikë tjetër kyçe e ushtrimit, si trekëndësha kënddrejtë ku BM, pra thamë baraz me CN janë hipotenuza dhe CN baraz me BM janë, janë katetet. Nga kongruenca e këtyre dy trekëndëshave ne nxjerrim që AM e barabartë me ND e barabartë pikërisht me vlerën X. Edhe kateti tjetër, katetet e tjera respektive do të jenë pikërisht do të jenë të barabartë. Pasi kemi bërë gjetur këtë, ne shprehim pikërisht AN-në. ANC, ne sapo e thamë pak më përparë, AN është e barabartë me NC, se ky trekëndësh një trekëndësh kënddrejtë dybrinjënjëshëm dhe meqenëse këta janë të barabartë, ne themi që AN baraz me NC e barabartë me H, ku vetë AN-ja do të shprehesh e barabartë me AM plus MN. AM plus MN është e njëjta gjë me X plus B. Nga këtu rrjedhim që bazën e vogël ne e shprehim pikërisht nëpërmjet lartësisë h. Pra baza e vogël e barabartë me h minus x. Dhe ë llogarisim gjithashtu tani AD-në bazën e madhe. Si do të jetë baza e madhe? Baza e madhe do të jetë e barabartë me an plus x, an plus x e barabartë me vetë lartësinë h plus x. Nga kjo, atëherë rrjedhimisht do të kemi që vetë si, syprina ose sipërfaqja e trapezit tonë do të jetë e barabartë me baza e madhe plus baza e vogël pjesëtim për dy herë lartësinë h ne e kemi zvendësuar pra në formulën kryesore që kishim për formulën e llogaritjes së syprinës e kemi do t'i zvendësojmë masat që gjetëm do t'i zvendësojmë pikërisht në këtë formulë bazë b e madhe plus b e vogël përmbi 2 herë ku vetë b baza e madhe sa na doli baza e madhe na doli pikërisht h plus x baza e vogël do të ishte barabartë me h minus x x. E gjitha kjo përmbi dy që shumëzon lartësinë h. Kryejmë llogaritjet, x-i me x-in do të thjeshtohen, dy h në katror përmbi dy, nga thjeshtimi i x-it do të kemi pikërisht h-në neve e shprehëm e gjetëm d rrënjë dyshit përmbi dy, pra dy që shumëzon në falë dy h në katror përmbi dy, dyshi me dyshin do të thjeshtohen, vetë Syprina do dalë e barabartë në lidhje me, do dalë e barabartë me h në katror, ku vetë h-në ne e gjetëm që në fillim me d rrënjë dyshit përmbi dy. Bëjmë veprimet, d rrënjë dyshit përmbi dy e gjitha në katror do dalë e barabartë me d në katror përmbi dy. Pra, i gjithë ky problem, që me syrin e parë, të pra dhe, në qoftë se na jepet një problem i tillë, menjëherë do të shkojë në mëndje që syprina e këtij trapezi dybrinjënjëshëm, ku diagonalja që bien mbi bazën e madhe formon këndin 25 gradë, do të jetë e barabartë me katrorin e diagonales e gjitha kjo përmbi dy. Ky ishte mësimi i parë në fushën e matematikës këtu tek Altini Infotech, besoj se kam qenë i qartë për ju dhe ka qenë një mësim interesant. Mirupafshim, mirutakofshim në mësimet e tjera në këtë zhanër, në matematikë.